Привет всем! С вами снова я, Алена. И сегодня я вам, как и обещала, расскажу про фокус-покус Магик 55. Инструкцию я вам сейчас покажу, какой фокус мы сегодня будем исполнять. Сначала я сделаю вам демонстрацию. у нас есть обычный платочек. Я беру Так можно демонстрировать своим подругам или друзьям. все. Молоток превратился в яйцо. Все руки пусты, слезы ничего нет. Молотка нет. Так вот в чем весь секрет. Все уже, я думаю, догадались. Мы показываем этой стороной. Вот так, смотрите. Мы показываем всем. Э, надо, чтобы было вот так. Мы к себе вот так держим молоток мы суем вот сюда вот. Все, засунули. Теперь берем вторую руку и так вот немного как-нибудь покрутите, сожмите и э, вот так из этой руки передаем в эту, чтобы дырку эта рука закрывала. И вот так вот яйцо получается. Перевернем этой. Все. Поэтому вы поняли, просто засовываете и вот так в эту руку. Все. Получилось яйцо. Яйцо с отверстием можно сделать. Можно, но сложно. Лучше купить такое какое-нибудь, вы знаете. Можно вот шарик для пинг-понга для пинг-понга купить и прорезать в нем дырочку. чем Мне вот кажется, это будет легче, чем выпиливать яйцо и дырку. Но я купила набор, как я, э, поэтому как я купила набор, поэтому у меня тут все уже сделано. сос-отверстие и молоточек. До новых встреч! Пока!